Astăzi este despre a copia. Îndex este a reproduce fără originalitate o operă de artă. Ehm, pentru mine este un verb controversat a copia pentru că eu nu cred foarte tare că poți copia ceva pentru că îți pui și amprenta ta, e clar. Dar când mă gândesc la o afacere, ehm, sunt influențată de profii mei de coaching eh, și cred că au dreptate poți copia ideea unei afaceri, nu trebuie să te împrumuți la bancă, nu trebuie să copiezi ad literam tot ce face uh, nu știu ce magazin de hot dogi, uh, dacă vrei să-ți deschizi un astfel de magazin, dar uh, poți copia ideea, da, doamne, uite, eu cred că lui merge bine cu hot dogi, ia să-mi fac și eu și clar că îți vei pune amprenta ta. Decât să stai acasă singur și informat și fără bani și gândindu-te că nu, nu, nu, toate ideile de afaceri sunt luate și că a ta nu, este, nu va fi foarte de succes, ok, copiază pe altuia și hai să vezi că se poate. Ce părere ai? Ceau!